Седьмое дюля и я, Седьмое подвече, то ты Gittin dökete boytacıya Sürtüm yerzuğa yardımıya Yesemin Yo, so far now, paper, I saw. in the yard down the

Yeah.